Um, assalomu alaykum xo'sh bu kursimizda inshaalloh bu darslarimizda ketma ketligida revit dasturini 2021 ming yigirma birinchi versiyasidan foydalanyapmiz uh, sizlar ham shuni o'rnatib olgan bo'lishinglar kerak uh, keyin biza hozir ingliz tilida dars o'tyapmiz sababi uh, rossiyadagi standart bilan Yevropani standarti, ya'ni Yevropa bilan Amerikani standarti bitta. Qurilish bo'yicha loyihalarni umuman tashkil qilish bo'yicha standart bitta. Rossiyani standarti, ya'ni GOST standart bu mana e, bizani mustaqil davlatlar hamdo'stligi, ya'ni MDH davlatlarida ishlatiladigan standart. Agar sizlar masalan loyihalarda <laughs> loyihalarda misol loyihalar bilan birga e, chet davlatlarini misol standart ya'ni yevropa standartiga qarab taqlid qiladigan bo'lsanglar ko'proq yutuqlarga erishish imkoniyatinglar bor sababi e, butun dunyo ba'zi misol rivojlanish mdh davlatlardan ko'ra yevropa va amerika davlatlarida oldinroqda ketyapti hozir ochib aytadigan bo'lsak ilm fan texnologiya bo'yicha shu sababdan e, ingliz tilidagi versiyasida e, hozir darslarni olib boramiz e, sizlar misol uni tilini qanaqa qilib o'zgartirish mumkin deb so'rashinglar mumkin juda ham oddiy revit misol yorlig'ini ustiga bosadigan bo'lsanglar properties degan joy bor ana buyerda revit nuqta x dan keyin ana bunaqa so'z bor targetda drop language nuqta ng deb yozib qo'yilgan agar sizlar mana shuni rusko o'giradigan bo'lsanglar sizlarda revit dasturinglar rus tilida ochilinadi sizlarga agar hozir bizlar bilan misol kursda qilinadigan ishni birga bir qilib ko'chirmoqchi bo'lsangiz sizlar buni ngga o'tkazib qo'yishinglar kerak ho'p xudo xohlasa keyingi darslarimizni abdurasulov ilhom degan ukamiz olib beradi xo'sh endi hozir ozgincha hayajonlanyapti hali video olmaganiga shunga aytib buyurmaysizlar ho'p sizlar bilan keyingi videolarda ko'rish